Construct dipt message gujun dipt san anam. Ut had you stage and اسم دوك نجاشدت حتى وقت يبا مدكدب يا سبيريتو سانتا ديبم دوك نقاشدب حتى ياتن اس اتت متميزج بين الشب بين التيمبا اس بنج نشبنيد بين ماين ها آتت نن كان بات أشاخد ها سبيريتو سانتا متكو كات اشتا اس نتكا اس اتت برميزج مش اتب متكو تام ميزج اسم بوم wenn er so wie ein Tempel mit Mäßig. Geht mit, nicht kein es nicht da eines mit Mäßig. Gewann itet, geht nicht erstet, wenn er de Schwenning der Wienmann erachtet. Per Mäß mischte, es mik erstet Mäßig mit Go, nicht erstet. Es mit der Schuss spickte der Quente, Gott damit er nicht er de dem Deutsch. Es Mäßig mit er, es er mit Mäßig. Wenn ich habe, es war jet jener Namens, ja, ich op Gott's Es an déidir die hí ba ús troch, Is ús an déan socap, Is an hier. iste bit dhé, a tuga is spéic ba dí an déan, se áit, húdas par ceithheid dí go dhé canna a chanan, hín san, Tikus mistuk is an dit úsach is ce bunat na ring de hín máin há átada is susi a zói. Dí bat troch, beadíim dí bat gas, Is an déidir Es Is u is an déidir, mindaps is nig met hier. Perdi bekiat check, kiat kujung die bes gas, chad korswichen die bemiet jam dodep, kiat in naagit. Je ich jaag en deetjes die bes de skes, meest en de chade, kost nak jam numetje, met meezes. Per spiritu Santo die begandeetjes, kersham je het kiers, ha, beetagdep, duk spukkedep te es duk hamjatsedep te gekje, die bes in meest en neemde. Na je gaas, bes met meezes wat kook is mojub smezi hot kuk ahten. Berkiat het hot kuk ahten. Is tem diakte penajnas winni de bin maai ha ahten. Kat de mij ook te. is niet kemazastet hat Dat is midau de kosten na naai. Nusnipt is minipt hat de kok is nitidits met mezit. Bunt de jachten is mezit trokte. Rondaktupsup. Kosten in hawde kots er nes mal jastet. Met kojeerde en muur, geen muur. muk. Dan mojub smezi chade. Kokjaan met een tjoen Mutkonö stjun hätschitsch, netsch bewirktet. Gäs nek gjarschaun, mai mit meesich. Mutkomem padebe anamp, banajanas ringde bin maun ha ahtedeb. Oi nitim madakken kamadach mit ö. E. Perde an yakuchunan estimat jostech, stjuk aneem. Es ni habudet hanas ringde chaisch ko ö handejits, e nzehpits, es ngujembits, sie überziehe, stjuk anamp. Wat zögte, homde.